Hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं ये देख सकते हैं ये इस तरीके से आप आपको दिखेगा अगर आप एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं तो और फिर आपको यहाँ पर व्यू दिखेगा तो यहाँ से व्यू पर आ जाइए और आ जाइए डिज़ाइन व्यू पर डिज़ाइन व्यू पर क्यों आना है क्योंकि एमएस एक्सेस में चीज़ों को डिज़ाइन करना तो यहां पर डिजाइन व्यू पर क्लिक कर देते हैं अब यहां पर आ रहा है टेबल वन आप अपनी जरूरत के हिसाब से आपको लगता है कि आपका डेटाबेस किस चीज का है आप यहां पर नाम डाल सकते हैं तो यहां पर मैं कर देता हूं student D student database student D ठीक है तो ये मैंने इसका नाम रख दिया स्टूडेंट डी अब ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो आ जाएगा अब ये डिजाइन व्यू में है हम हाँ। ठीक है आपको इसमें तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी पहला है फील्ड नेम दूसरा है डेटा टाइप और तीसरा है डिस्क्रिप्शन अगर आप इस फील्ड नेम के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहां पर दे सकते हैं ये प्रिंट में नहीं आएगा ठीक है यहां पर इसे प्राइमरी की कहते हैं ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं यहां पर आएगी स्टूडेंट की आईडी मींस रोल नंबर भी आप कर सकते हैं तो यहां पर मैं टाइप कर देता हूं रोल नंबर कुछ इस तरीके से रोल नंबर टाइप कर दिया हमने और रोल नंबर को टाइप करने के बाद हमें क्या करना है यहां पर आप ऑटो नंबर रख सकते हैं ये सारे डेटा टाइप्स हैं ठीक है तो यहां पर आप चाहे तो ऑटो नंबर रख लीजिए या कुछ भी ऐसे रख सकते हैं ठीक है फिलहाल ऑटो नंबर है तो मैं ऑटो नंबर ही रहने देता हूं और नीचे आते हैं और यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं तो ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट ठीक है लुकअप विजिट की बात करेंगे हम इस वीडियो में तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया और यहाँ पर चाहे तो आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका बड़ा आसान है यहाँ पर लुकअप विजिट पे जाइए और लुकअप विजिट पे जाकर के आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है I want the lookup field to get the values from another table तो क्या हमारे पास कोई अनदर टेबल है जहां से हम ये वैल्यूज लेके आए नहीं हमारे पास तो नहीं है तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं I will type in the value that I want बस इस पर क्लिक करके और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए वो वैल्यू लाइक मैं लिख देता हूँ राहुल ओके फिर लिख देता हूँ सचिन इस तरीके से कुछ नाम मैं यहाँ पे इनपुट करा देता हूँ ठीक है सूरज ओके तो ये कुछ नाम हो गए और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देते हैं अब इसका फायदा ये है कि यहाँ ड्रॉप डाउन में हमें नाम दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर डेट डालते हैं डेट ऑफ एडमिशन ओके तो ये डेट ऑफ एडमिशन कर दिया हमने और यहां पर आते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर date and time data type मिल रहा है तो ये आप कर देते हैं लेकिन यहां पर यहां पर हमें इनपुट मास्क में आना है ये जो इनपुट मास्क है यहां पर आते हैं ये आ गए अब यहां पर आपको थ्री डॉट्स दिखाई पड़ेंगे इसी डॉट्स पे क्लिक कर दीजिएगा जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि पहले इसे आप सेव कर लीजिए तो सेव कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं अब यहां पर डेट का फॉर्मेट आपको क्या रखना है यहां पर आपको डेट के अलग-अलग फॉर्मेट मिल जाते हैं जैसे कि ये फॉर्मेट है लॉन्ग टाइम फॉर्मेट तो ये इस तरीके से दिखाएगा आपको ठीक है ये टाइम का फॉर्मेट है डेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट डेट है ठीक है फिर ये भी टाइम का फॉर्मेट है फिर यहाँ पर आएंगे नीचे तो यहाँ पर मिलता है आपको डेट का फॉर्मेट फॉर्मेट है और ये भी टाइम का फॉर्मेट है और यहाँ पर आपको मिल जाता है डेट का फॉर्मेट तो आपको जो भी फॉर्मेट रखना हो इनपुट मास्क का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए हम इंग्लिश स्टाइल वाला रखते हैं यहाँ पे ये रखते हैं और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लेस होल्डर कैरेक्टर अब इन सब का अपना अलग महत्व है जानते हैं ये क्या कह रहा है आपको डेट को अलग करना है तो अंडरस्कोर लगा के अलग कीजिएगा हैश लगा के अलग कीजिएगा या इसके थ्रू एट द रेट के थ्रू करिएगा या ये जो आपको साइन दिया गया है एक्सक्लेमेशन का इसके थ्रू करिएगा इसके नीचे भी आप आएंगे तो और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तो फिलहाल हम अभी रखने वाले हैं इसी को ठीक है तो इसको रख दिया और इसको रखने के बाद यहां पर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा ओके इस तरीके से आप डेट डाल सकते हैं ओके अब इसको यहां से फिनिश कर दीजिए फिनिश कर दिया आपका काम हो गया है अब यहां से व्यू पे करना है क्लिक तो जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आया हुआ है आपका आउटपुट ठीक है तो बाकी की चीजें तो हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं लेकिन ये एक बार डेट वाला तरीका देख लिया जाए तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे डाल यहाँ पे डालना भी नहीं है आपको क्योंकि हमने बनाया है ड्रॉप डाउन तो यहाँ से आप चूज कर लीजिए राहुल चूज कर लिया अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आप एकदम से जैसे चाहे वैसे डेट नहीं डाल सकते यहाँ पर देखिए ये मैं करता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ इन अप्रोप्रिएट अनअप्रोप्रिएट चीज़ें करता हूँ लाइक डेट डालने का फॉर्मेट चेंज बदलना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं बदल नहीं पाऊंगा तो यहाँ पे तो फिर वही चीज़ की कैसे डेट डालनी है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ईयर डालना होगा ईयर जो भी ईयर चल रहा हो वो ईयर डाल दीजिए आप तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ट्वेंटी ठीक है 22 करना है आपको भी इसी तरीके से लिख दीजिए 22 ये हो गया 22 यहाँ पर जनवरी है फरवरी है मार्च है क्या है वो लिख दीजिए तो इसी फॉर्मेट में आपको डेट डालना होगा आप किसी फॉर्मेट पे डेट नहीं डाल सकते इनपुट मास्क का आपने यूज किया इसका यही फायदा है तो यहाँ पे जनवरी कर देते हैं जे ए एन तो देखिए अभी यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पर कर देता हूँ 26 तो ये हो गया 26 जनवरी तो रिपब्लिक डे भी है तो ये देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा ठीक है पहले आएगा मंथ फिर आएगा डेट फिर आएगा ईयर ठीक है अब आपको दूसरा दूसरा नाम चूज करना है और ये हो गया यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख देता हूँ 26 कुछ इस तरीके से तो ये 26 लिख दिया और यहाँ से अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक्सेप्ट कर गया है और आपको फॉर्मेट इसी तरीके का रखना है ठीक है अब मान लीजिए कोई और डेट हो एडमिशन की तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ ठीक है इसके जगह आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ये 26 जनवरी ही नहीं कुछ और भी हो सकता है तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ देख सकते हैं फेब की जगह सेकेंड मंथ आ गया और यहाँ पे 22 आ गया आई होप की बात समझ में आई होगी कैसे हम इनपुट मास्क का यूज कर सकते हैं डेट को सेट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग डेट पर वैलिडेशन लगा दिया मैंने ठीक है तो ये इनपुट मास्क से हो सकता है और इसी फॉर्मेट में आपको ये डेट एंटर करना है योग की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video